Chinese. Yo mga bugoy! Welcome back sa ikatlong episode ng Let's Try This! And today's episode is all about drive-thru! Yon, ano bang gagawin natin ngayon bugoy? Yan, so pupunta kami sa fast food restaurants drive-thru ng fast food restaurants na to. Tapos so, orderin namin yung huling in-order ng customer to. Patay tayo dyan. Paano kung ang in-order ng huling customer ay libo-libo, 20 baht na lang pera ko dito? wala, edi eh, utang. Utangin <laughs> mo dun sa McDonald's. <laughs> ay, huwag na natin patagalin to, Bugoy. Let's go! Check the mic and make sure it sound right, boys. Ayan, so andito tayo sa unang drive-thru mga baboy. Tignan natin. Kinakabahan ako first time na gagawin ni DJ. Ayan, so wait na. So, di kap! Kami to, di kap, window ka. Okay, ah, di ko window ka dahil nasa kapun kap. <laughs> Okay, windows! Ayan, dito tayo sa window. Next window please, tong ni Mai. May chat. Ah, ok. s a w a ั e e k ั a p s a w ั d e e k r ก็สั่ง ผมก็สั่งเหมือนกุลล่าสุดที่สั่งนะครับ ที่เป็น last order Last order ที่ last order เมื่อกี้ จะสั่งได้ไหมพี่น่ะได้ได้ดูออเดเมื่อกี้สั่งอะไรนะ เดี๋ยวนะคะแป๊บหนึงนะคะ โอเคครับผม Ang last order is only 199 baht. Buti na lang. <laughs> okay, half. Come on, count half. Ayan guys, so yung last order ng customer ay 199 baht pero hindi pa namin alam kung ano yung in-order niya. So, salamat sa Diyos at 199 lang yung huling order nung umorder. Okay. Ah. Okay, 199 mga bugoy. Half and So, excited kami kasi hindi namin alam kung ano yung in-order namin. alam lang namin yung presyo kung magkano. Di ba? Hmm. Paano kung ano yun? Guys, sa ah. Awon ka. Ano, kay po, kay, kay po Chicken, chicken yun. Okay. So, Tingnan natin. Yan. Actually, mga, mga bugoy, masaya tong content namin ngayon kasi exciting siya. Yung hindi mo alam yung in-order ng huling o-order, tas presyo lang alam mo. Di ba? Tama. <laughs> Inaantok na si Bugoy, mga Bugoy! Oh, aga ko gumising today. Kabun ka! Kabun ka! Check the mic and make sure it sound right, boys. รบสวัสดีครับอะากครับสวัสดีครับก็สั่งเหมือนคุณล่าสุดที่สั่งนะครับ I am on b u ก o ย500 for อะไรยซีอะไรยซีบาทนะครับเดินตามมาจอดต้องไหมครับ ครับคุณครับ504บาทครับ ครับผมสั่งไปได้เลยครับ ครับผมสวัสดีครับ 504บาทใช่ไหมครับ Alam mga bugoy, mukhang siniswerte tayo kasi um, hindi masyadong mahal yung mga in-order ng mga huling umorder. So yan, ang bayad 504 na at kapon tap. Itong second order ay 504 ba? Nakunin na natin yung order. Kapo. Thank you. ชื่อขอบคุณครับห้าม one more ขอบคุณครับ Check the mic and make sure it sound right boys ครับสวัสดีครับ เรายักษ์สั่งเมือนกุลกระสุดที่สั่งนะครับ ซอย Yan. So yung order namin dito sa McDonald's ay yung in-order nung sasakyan na nasa unahan hindi natin napakita yung yan so surprise yan mga bugoy kung ano yung order niya yun din yung order natin bali ito na yung ikalas na restaurant kasi wala namang masyadong madaming drive thru at this time hmm, pero nakakatawa kasi drive thru dito dire diretso isang straight mo lang kada kanto may drive thru hmm. so, so nanggaling kami sa pinakadulo ng kalsada hmm. straight tapos going back to kanto mamaya namin papakita sa inyo ko yung mga na-order namin sa drive thru hmm. So, ang mga nadaanan naming drive-thru, yung ano, first is yung KFC, mm, tapos kasunod ay Burger King, tapos itong last is McDonald's. Check the mic and make sure it sound right, boys. Sadi Kap! Kap! Happy New Year! Patungkap, Kap Yun, mga bugoy, nakauwi na rin kami. Nandito kami ngayon sa parking lot kung saan titingnan namin lahat yung mga nabili namin. Una namin pinuntahan ay KFC, tapos sumunod yung Burger King, tapos sumunod yung McDonald's. So, hindi namin sila kinain agad. Hmm. Ginawa muna namin ni BJ pumunta kami dun sa tatlong ah, fast food restaurants na yun. Tapos, sabi namin, sa parking lot na lang natin tirahin to para... Kasi medyo late na. May reason din kung ba't late na to. <laughs> Pero solid tong araw na to. Marami kaming nagawa, marami kaming na-accomplish at kasama namin guidance. So, simulan natin dun sa unang pagkain. Ang una naming nabili, sa halagang 199, meron tayong 2 pieces of french fries, tapos um, ah, oh! 199 <laughs> one box of fried chicken. ay mga bugoy. Oh, let's try this. Hmm. Fast food. French fry. Kapalita ako sa inyo kung gano'ng kalami. Ah. Isa, ganito kalaki. Dalawa. Tatlo. Apat. Apat. Tapos, yung mga nuggets yata. May kasamang, hindi nuggets, ang tawag dyan, chicken, ano, chicken shots, parang ganun. Ah. Mm. Yan po guys, so yan yung unang order natin from KFC. Total amount is 100. 99 baht. 99 baht? Yeah. Mm. Ang last order is only 199 baht. Boy, second, ano tayo, second? Second drive-through, we went to Burger, Burger King. King. The amount is 504 baht. Tapos meron kami dalawang hindi ko alam kung ano nasa loob. One whooper. Whooper. which is <laughs> Ayan, whooper. French fries. And tempura nuggets. Burger King. nuggets. Nuggets lang. Kaya lang. <laughs> Hindi ko alam kung bakit nila ginawag sa natin na ulit yung puro. Tikman natin. Baka... Ah. Hmm. Nuggets, nuggets lang. lang. Pero free to. Mm, free. So bale, meron kaming two whoopers, uh, ah, french fries, uh, soft drinks, and uh, nuggets. Total of 504 baht. Siguro sa peso nasa 700 pesos yan or 800 something. Yun mga bugoy. Punta tayo sa next uh, and the last one. Okay na, dito tayo sa last at dun sa pinaka-excited ako. <laughs> Joke. Ito yung huling na order namin. Happy Meal! Happy Meal. Excited ako kung anong laman kasi... Happy Meal lang ba ang binigay nila? Happy Meal tsaka isang soft drinks. So Happy Meal, so ang laman lang niya, chicken McNuggets, French fries, French fries at slices of apple. Tapos And yung toy. Yung toy na si Sandy sa SpongeBob, SpongeBob. SquarePants, Um, yun mga bogoy, so hanggang sa muling episode ng ating Let's Try This. Sana nag-enjoy kayo ngayon. Mm-hmm. Dahil kami nag-enjoy talaga kami. Nag-enjoy ka ba, Bogoy? Oo, oh, nag-enjoy ako. Nag-enjoy ako, kinabahan ako, pumaloktot yung dila ako. Oh. At totoo lang, hindi ko pinagmamalaki yung tayo ko. Marunong ako mag-tay. Pero dun sa mga gatong sitwasyon, mm-hmm. na ano ako. Hindi, siguro kina- ako. kinakabahan ka kasi parang iniisip mo yung sasabihin mo bago mo sabihin do sa ano eh. Mm. Hanggang sa muli, kung nagustuhan niyo yung video na to, gaya ng dati, huwag niyo kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel. Tsaka mag-comment kayo sa mga gusto niyo pang ipatry sa amin. Mm. Yun. Like and follow sa Facebook page. na Bugoy Bros. At Instagram account at Bugoy Bros. Bago yan, maraming maraming salamat sa 500 strong follower ng <laughs> Facebook natin to. 500 na. 500 na tayo. 500 yun, na. Mismo. Thank you, thank you guys and we love maraming, you. Maraming maraming salamat talaga mm. sa suporta. Hanggang sa muling episode ng Let's Try This. Meow! Bugoy!